Kasi koluka kolanda na ti okufa pamba kuna ti omo eta concert ofele concert moko non te. Jomo ayebisi nga bi fally okomi fima musique pasi. Tembe eko boma yo tembe tembe tembe kaka nde ezo boma batua. Jomo ayebisi nga bi fali kofima musique pasi. Tembe ekoboma yo tembe tembe tembe kaka nde ezoboma bato a bakomba wana makambo bosali wana ezalaki te en tout cas félicitations à mon patron parce que Na prenaka ebele epa na ye hein. Il m'a appris encore beaucoup de choses lobi. Merci ya kofandela Timo Wata le Spiritas, quartier général. Kula the voice, ça va musala kitoko. Déjà zoba. Kata zoba na famille na ye mobimba donc nyoso ya zoba kata ti na suka libota na ye mobimba. Ti na suka bondimi to pola na biso merci ba pepe ndombe moboso merci ba junior ya lala merci ba francis bisenda merci les amis d'ambulance chicago 320 kitambo bana ngenge bana monga fula kindele en tout cas merci no na bana merci na ba fana biso to ba ko soutenir biso biso jamais Merci mon abashaki. Merci. Premièrement, la peste à merci. mpo baprogramme na biso nzambe ayoki yango tosisilo eleki bien olo eleki bien calme nzambe asuni Chant. Moto na temba ya Syrie toujours comme d'hab. Bambote na sima tosenga chef du cartel Paulin Katala et Sheraton. Youssouf Pourada na peso bambote Mil Jenda Kimbadi Angola tozoya kwa. Donc Angola tozoya Edo Muzamba l'intouchable. Donc Aimé Wawa Rita Chakupewa. Osala nini okobonga bato voilà.